老子博世哥神父吊捻你老母个臭花喜鸭，衰仔何非凡喺省城已一出情真偷到烧伤馆，做足成年三百几场，都唱场顶龙，连烟蛋罗丽卷都俾呢出卡嘅捧捻红埋。冇几耐赤祸蔓延，共匪肆居大陆，佢哋喺省城拉伤死落香港。 上话打铁趁热，另见江山。点能知罗丽娟唔久得弃行波士贺泽仓中意，系高庆高兴冇运行。何老板早班捧粉红，系路亦正亦邪，作风大胆嘅肉蛋方艳芬，罗丽娟英雄无用武之地，肉蛋方艳芬就一飞冲天拉合。

愈病我亲亲，大罪，自令我笑。 sinh 生嘅倾国倾啊情，带着了多愁多变，只令我笑。 trời hảo tây 来听俺报怨，一定啊前取上。 gì có quán giàu Chính 心做大變，眼見爺啊，妖動人前吹雲口，眼明啊等咗時，知道我這又話是呀可，不知道我哦哦哦哦翻怪我是個啊妖。

鸳鸯拆上使我乱，风难行。看将来，他是果薄命多情，多是果怨悭苦浅。奈何我满腹相思，无人可诉与他同。 相连，云苍天，为什么不把人来放边？ 餐布店兼手罗衣；餐布店真修绝未惹事。望远天，藏地娇，腰是一尖，痴恨缠，长挂牵。愁将旧欢夜梦烟，空聊名约找人间。前番恩爱。 海野边，抬头是眼斗风影。 Oh.